Bo wiesz, ja nie poleciałem do tej Tajlandii dla jakichś turystycznych rozrywek. Jakieś jeżdżenie na słoniach, masaże. Chociaż masaże były przyjemne. Ja tam poleciałem do wspinaczki na wyspę Tonsai. Mówię ci, piękna, cudowna, rajska wyspa. Tam poznałem też swoją drugą pasję. Muay Thai. Bo moim zdaniem każdy facet powinien umieć bronić swojej kobiety. A ty czego byś oczekiwała od swojego faceta? Wiesz, w sumie to lubię, kiedy mężczyzna gotuje. I'm not there. Świetnie, że jesteś właśnie tak. skończyłem gotować. E, napijesz się czegoś? <laughs> A no tak. Nie będzie <laughs> pasować do kolacji. Chodź, już płaszcz. Co tam przygotowałeś? A, wiesz co, to jest taka potrawa, którą nauczymy się robić w Tajlandii. Będzie Ci na pewno smakować, jest pyszna. Jest bardzo ostra? Nie, nie aż tak bardzo. Mam nadzieję, że lubisz takie pikantne. Tak, tak, idealnie na co dzień też tak sobie gotujesz? Tak, nie lubię jedzenia pizzy czy jakichś tam. Gotowanie mnie odpręża, przywraca równowagę. Też w kuchni odnajduję swoje zajęcie. Dzięki stary, ratujesz mi życie. Nie ma problemu, pamiętaj, sałatki nie podgrzewasz, resztę przekładasz do garka, wszystko ci napisałem. Nie spierdol tego. No. Tu masz jeszcze bazylię do dekoracji. Zajebiście, dzięki, zrewanżuję się. Cabe.